Uqtsuia mut lstem timas. Uqtsuia hui tlatla am tas biqalq. Uqtsuia kakicham tatslaq. Uqtsuia kakicham tasilhua tatslaq tasia. Q'uqt'uwiya ch'q'ulliwa'un thasiya. Q'uqt'uwiya k'ilnijil am's jach qalwitam. Jach am q'uqt'uwiya. Wiks spapalla. Spapalla yn allnilsams q'uqt'uwiya. spa balla twargstam o'ch uqtsuia. Spa balla gwnnwys o'ch nuis uqtsuia tlatslaq. Spa balla chut uqtsuia antum khminks. tum. Roqsuiatut lutkintaktum spapallatut roqsuia animistam qominks roqsuiatut lutkintaklmistam spapallatut roqsuia asasi krominks. Ortuertøt Nødgendag CC Spapalla tøt Ortuer se. Kromenix Ortuer tøt Nødgendag Swawasa Spapalla tøt Ortuer Angikwa Kromenix Uqt'uwiya chut lutkin t'akl as Spapalla chut Uqt'uwiya astamtima kuqminks. Uqt'uwiya instils way matuniw. Jijis nun huinas uqt'uwiya. оқцуяатсуут хэнтэптпусх спапалла малха синтэптпусэм тэққоқ қинкст оқцуя клит минас спапалла спапалла наахгис оқцуя Ихи хийсэн л бикэнс огцуя ту хатснаах гэстэм тас папала